Positiointi on taas tämmöinen työkalu, mitä käytetään sen yhteisen ymmärryksen muodostamiseen. Eli ajatuksena on se, että pystytään se oma konsepti eh, sijoittamaan tähän nelikentälle ja, ja sitten niitä kilpailijoita ja verrokkeita eh, myös siihen mukaan. Ja tota, tämä toimii käytännössä silleen, että, että ekaksi määritellään nämä akselit. Eh, tässä esimerkissä, esimerkiksi kun puhutaan medialiiketoiminnasta, niin, niin vaakatasossa on ikään kuin sisältö, sisällön tota määrän ö, akseli ja, ja sitten pystytasossa on vähän sen sisällön tyyp, tyypin akseli, eli täällä on, täällä on live-sisältöä ja täällä on osallistavaa sisältöä. Ja, ja tässä positionissa on kuvattu myös nyt sitten eri vaihtoehtoja skenaarioille, eli, eli täällä on määritelty ja, ja tehty skenaariotyötä myös ja, ja sijoitettu tähän positio nelikenttään – ja, ja näitä voidaan sitten verrata ja, ja katsoa, että mikä, mikä konseptina toimisi parhaiten ja mitä kannattaa lähteä edistämään.